снимаю. С ну, ну понял? Да <laughs> уже снимаю, блядь. Заебало, ладно. Подожди, блядь. Все? Да, снимаю. Валик, я пить не буду, Роман оставляю, я пить не буду. Я пить не буду, я не пью. Потому что особисто бі- я пить не буду, Давай, давай, отдай пить сюда! Я, я пить не буду. Дай сюда! Романич, я пить не буду, дай свою пляшку, я пить не буду, я, я вообще не п'ю. Валя самый лучший начальник, самый хороший чоловік в своем мире, блядь. Я пить не буду, нас забирай, я пить не буду. Нашу чоловіка засилувати. А я буду. Я тут Навальника сама людина. Ну якщо ти будеш, тоді я теж буду. Давай ну, там по чуть-чуть, що, що там осталося. Вітаха, після мене ніхуя вже не осталося, блядь. О. Ні, так. За начальника здоров'я! Да! Валентина Вікторовича! Да! Давай! А де пиво, блядь? Що мені, блядь, пусту пляшку нахуй дав, блядь? Ось пиво, де пиво, блядь. Тобі що, пива мало? Не, ну взяв, блядь, пусту бутилку мені в собачу, Пиздец, блядь. давай ж на кого? О, о, о. От так, з начальника здоров'я, блядь, це пиздець. Подожди. Що начальника не вважаєш? Там, сейчас, а, есть там, да, да. Є. Що, немає, є там. Ага, бачу. Пенка пенится, пенисто є, есть пиво. Блядь, пизда. Витаха. Що? Я в пизде нахуй вже, все, пизда. Везе тобі, блядь. Давай за начальника здоров'я, блядь. За ці всі праздника, нахуй, з Подожди, понеділка. блядь, бычка законсервирую. Я блядь. думав, з понеділка, нахуй, на жахна пола, більше не п'ємо, блядь. Все, не больше, не меньше. Все. І не менше, норму. Блять, моя пляшка ломається, наверное. Да, диви. Заснімає. А ну давай хуярь. Ну вже, а що я скажу? Наш Валентин відпустив. Давай їбаш, блядь, я не, я не пив, блядь, ти пив, блядь, давай. Ні, ну боже, нахуй. Наш Валентин, шановний Вікторович, саме лучший начальник, якого коли я знав, коли- коли, коли да. купив, саме лучшого начальника. Да. Дай Бог йому щастя, здоров'я, Щастя, здоров'я. довгий вік, щоб Віктор це жив. І ще, що ми його все ще робили десь годовий стол, блядь. І Ти- більше не треба. Люди скільки не живуть, блядь. А, о, тут валіка. Коти нахуй <laughs> живуть, блядь, по 10 <laughs> блядь. Бляха, ну, не живуть, блядь. в натурі, бляха. Відтаха в натурі, бляха, все, тихо, все, давай. Бля, буду Давай, валік. давай. Хрест на пузі, блядь, хаврайтом, блядь, і не забуду, блядь. Хрест на пузі хамрайтом, блядь, чорним із золотом. О, дай Романич краба, блядь. Кидається в глаза, блядь, даю краба. О, все. Заздравляй наш начальник. Да. Беда, беда, кажи, ти ж не звач не заїбав? Не там махни. Та все знімається, блядь. О, ні, блядь, ну, знімається, ну, сам лучший, День не робив саме лучше, це начальник Валентин Вікторович. Це, блядь, даже нічого що сказати. Що, ну, мене терпів і терпить, і Рому терпить, і усіх нас терпить. Це не людина, а золото, не характер. Ну, хоча це душа, блядь, хуйня. То, то, то, то все хуйня. Та подожди, що, душа? Я даже, я даже... Душа хуйня. Яка душа хуйня, заїбав ти, блядь. Що ти це пиздиш? Душа хуйня, душа хуйня. Ні, він Ладно, казав. Е, душа хуйня, що послухай, блядь. Ну, блядь, не виключай, блядь. Валік саме лучший начальник, Валентин Викторович. А. Це даже, блядь, нічого що сказати. Чесне слово, хтось на фузі Всі вас цими, блядь, пастами, блядь, красками, золотими, блядь, бриллянтовими, це, блядь. Я це і кажу. Е, я це і... Я це і кажу. Ну що ти пускаєш так ну. низько? Отак. Ну, Я це кажу від цієї душі, від чистого серця. Від банки, Глущого начальника Даша не можна пошукати. від банки хамрайта, блядь, привіт. От якої банки знаєте? Валік це. Валь- Ну, не Валіка, а Валентина Вікторович. Це душа золота. Да нічого що сказати. Все? Вікторові, за, за ваше здоров'я. Давай цокнемося, давай. Ну, давай. Бездолизнимося, давай. Давай, щоб на камеру тако. Телем, телем. Брум-брум-брум. Все. Я то взагалі знати це, і нам знати, що я не п'ю, що нормально це заставляє це пити пиво. Ну. За ваше